Well, obviously, as you can see, I'm shopping. I do this yearly naman, just reward myself and no more giving gifts muna to my friends. Unahin ko muna yung sarili ko this time. Para sa mga solid follower ko to, kaya kailangan mag-perfect ko tong galaban na to para sa TikTok masabog ko. For sure, abot na natin ng 1 million followers. Yes! How would I celebrate Christmas? Siyempre, pasabog. Last year kasi medyo malamya yung Pasko, di ba? So this time, I make sure na ang bahay kong ito ay pinakamaliwanag sa village namin. Todo liwanag para maganda ang pasok ng New Year. O siya, marami pa akong gagawin eh. Pagsasabit muna ako. Hello, nanay! Pasensya na, late ako. Ang traffic-traffic na naman kasi. Ito po, may pansit akong dala. Pagsasaluhan natin to habang mainit pa. Kalang ang dilim dito sa kusina. On natin ang ilaw ng parol. Yun, gutom na gutom na ako. Kumusta ka dito sa bahay, Nay? Kumusta yung araw mo? Bakit ang lungkot-lungkot naman yan? Naalala ko lang ang tatay mo, anak. Ito ang unang Pasko na hindi natin siya kasama. Ang lungkot, di ba? Nay, nasa heaven na si tatay. Kahit wala na siya sa atin, kaya natin to. Pray lang tayo kay Lord at ask tayo ng joy and peace sa puso natin at sa buong mundo. Kaya itong pansit na kain tayo. Gutom na gutom na ako. Bango nito. Konti lang, anak yun. Eh, tama na yan. Marami na. Pero bago ang lahat, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa paggabay niyo sa amin ni Nanay. Kahit wala na po si Tatay, tulungan niyo po kami na ipagdiwang ang Pasko na may saya sa aming puso dahil Ikaw, Lord, ang diwa ng Pasko. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tak Enai. Ini.